Abbiamo una stampa libera? Già nel 1880 John Swinton, il caporedattore del New York Times, rispose a questa domanda dicendo Oggi in America non c'è nulla che possa essere descritto come una stampa indipendente. Loro lo sanno e io lo so. Non c'è nessuno tra loro che osi scrivere la sua opinione onesta e se la scrive sapeva in anticipo che non sarebbe mai stata pubblicata. Sono pagato ogni settimana per aver mantenuto la mia sincera convinzione fuori dal giornale a cui sono collegato. Se dovessi permettermi di pubblicare la mia opinione onesta in un numero del mio giornale, non ci vorrebbero 24 ore e perderei il mio lavoro. Il business dei giornalisti è distruggere la verità, mentire liberamente, falsificare, strisciare ai piedi del mammona e vendere il nostro paese e il suo popolo per il pane quotidiano. Siamo gli strumenti e i vassalli dei ricchi dietro la scena. Siamo le marionette. Loro tirano le corde e noi balliamo. Tutto oggi la situazione è sempre la stessa, per questo abbiamo bisogno di canali alternativi con notizie non censurate come ClaTV che ci danno la possibilità di farci una propria opinione. Medien wie die eine unzensierte Berichterstattung ermöglichen und man sich damit seine eigene, unabhängige Meinung bilden kann.